Cuando el tiempo de cocción sea suficiente para que el azafrán se desarrolle, se usa el azafrán en hebra y, por supuesto, siempre se puede usar el molido. Para obtener azafrán molido, podemos usar las hebras, para lo que deberíamos de tostarlas y machacarlas en un mortero. O bien, podemos utilizar el sobre de 100 miligramos de azafrán molido San Román, que contiene azafrán español 100% sin ningún tipo de aditivos y está certificado ISO categoría 1. Vamos a ver la facilidad con la que se diluye un azafrán molido, por ejemplo, en un yogur. Nos permite hacer una infusión instantánea, por lo que, imagínate, lo podemos usar incluso en coctelería. Y vamos a usar directamente el polvo, que se va a diluir perfectamente en el champán. Un bellini con azafrán y albaricoques. Pero también nos va a permitir hacer un capuchino de azafrán. Por lo que yo prácticamente recomiendo usar el azafrán ya directamente molido en fábrica, que es mucho más fino que el que podemos llegar a elaborar en un mortero.